Ini untuk parkiran nggak Pak? Hmm? Oh parkiran mobil juga. Oh. Ah, buat di samping sana. Jadi ini untuk mobil parkir mobil. Oh. Ini ukuran berapa nih Pak parkirnya Pak? Hmm. Berapa ukuran? Ini Udah berapa hari nih buat ya? Tidak seminggu. Iya, dicat lagi biar tambah bagus ya hmm.